matiz gelik dizayn big sinov faramizda tayyor bo'ldi bu eskicha fariga yig'ilgan 2.5 dyumli big sinov qo'yilgan gabaritda oppoq yonib turadi поворотni yoqqanligida mana shunaqa to'q оранжевый migat qiladi o'chib yonadi fari oldi qismi mat blackka bo'yalgan gelik ham 3d variantda o'sha kraska mana bu 3d variantda uzoqdan ko'rinishi juda chiroyli chiqqan hop bundan oldingi videolarda tepa gabariti bor yangicha far deb bu matiz bir fariga qilib berganmiz degan sifatiga gap yo'q buni video ham ancha chiroyli mashina vidini e, bundan ham chiroyli ochadi hozir bu turgan holatdan ham ancha chiroyli ko'rinadi mashinada. Mashinaga qo'yib ham e, video rolikini qo'yishga harakat qilamiz kuzatib borish davom etinglar hammaga rahmat tuning esti ish jarayonlari davom etyapti hop bugungi olib qolingan mashinalardan matiz avtomobilimiz tayyor bo'ldi bunga gerik dizayn qilib berganmiz sardor gabaritni yoqib yubor voh bitta qaranglar eskicha baragan lekin cho'tki chiqagan chiqargan qayerang kamboschi mana o'chivanishni ko'rasizlar поворотni o'chib yonadi hop bu yerda gentra bikisini o'ngga olib qo'yganmiz transformer chetki kolsosi oq yonadigan ikki yarim dyumli biksni o'rniga qo'yib beramiz bir yuz o'ttiz dollar narxi kommentda ozgina e, okalarimiz qiynalishyapti narx so'rab bir yuz o'ttiz dollar biksini narximiz transformer e spark yubkaga mana bu model narxi beramiz заводской yubkaga bu atrajatorlarimiz mana bu yangi modeli yangi model so'rayotgan okalarimizga ho'p sparkka bundan taqib beramiz el orqa o'ttira e, fari remontga kelganlar xudo xohlasa bemalol Farg'ona xizmatlari bo'yicha kelaverasizlar, sizlarni kutib qolamiz. Matiz RGB faramizda tayyor bo'ldi. fara bo'yicha ham bitta fikringlarni qoldiringlar o'n olti xil rangda o'zgarib turadigan palajinlar turibdi hozir lekin bunga e, bitta rang qilib qo'ysanglar ham bo'ladi rangni ko'rasizlar ham o'n oltita rang o'zi sekin плавный o'zgarib ketyapti uzoqdan ko'rinishi farani oldi qismi полный mat bo'lakka bo'yalgan sifati idealniy xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi sifatini ko'ryapsizlarmi moshinani ham videndeski qilib qo'yadi четкий turadi moshina uzoqdan ko'rinishi polosalik qilib qilingan hop bu yerda kontroller salonga olib kirilgan mana bu yerdan bossanglar rangi o'zgaradi shu shofyorga qulay qilib olib kirib berganmiz salondan bosishga sardor bitta bitta rang qo'y hop mana yashil rang o'zgaradi qizil o'zi o'zgartiryapmiz o'zimiz o'zgartiryapmiz hozir bos yana mana mana bu oq rang bo'ladi orqaga qaytar oqqa qo'y oq rangi ham bor buni shu o'n oltita rangdan xohlaganinglarni yuborasizlar hozir bu yerda обычный kontrolka turibdi mana bu oddiy обычный kontrolka pultda turibdi uni telefonga ham ulab beramiz telefondan xohlagan ranglarni qo'yib bemalol turasizlar hop spakda qilinayotgan ishlarimizni aligantari patologimizdan taqvomimiz tanlashdan oldingi sumkani ko'rsatuvdik mana tayyor holati bemalol alikantari mana bunaqa perforatsiyali ko'jalar kimga qilish kerak bo'lsa kelaverasizlar stoykalarni qoraga bo'yaganmiz hali stoykalar taqilmagan bemalol kelsanglar bo'ladi xudo xohlasa sizlarni kutib qolamiz shu xizmatlar bo'yicha esi tuningda